já jsem slíbil tady divákům, že pánové udělají nějakou malou ukázku, vlastně jako pozvánku na uh, Sela Maží. Rozhodně. Tak prosím. Let's do this. Magic? Yeah. Time for magic. Do you want some magic? Yeah. připraven na kouzlo? <laughs> Absolutely. What actually normally magician doing with this some, you know, card or some, you know, like their things, right? Mm -hmm. But we prepare something really special. Really special. Většinou kouzla jsou s kartami, ale my pro vás máme něco speciálního. No, hlavně, aby se mi nic nestalo, dobrý. Can I just make... Yeah. Uděláme si tady místo. Ano. And for the show, I brought something really special for you, Jan. Aha, Přinesl jsem si něco speciálního pro vás, Honzo. Uh mhm. -huh. Salamezia. Salamaží? Ano. You know, as a host, the script is very important, right? Aha. Jako moderátor víte, že scénář je velmi důležitý. So today I wrote and I wrote some script for you. Mm-hmm. Takže tady pro vás mám scénář. Mm-hmm. We'll check it out later. Prohlídneme si ho později. Dobře. And I wrote some object, coin. Pak tady mám minci. And a... Padesátka. and a pen. A pero yeah. And I needed something from you. Mm-hmm. Do you have a phone? Máte u sebe telefon? No tady ho mám. Can I borrow it? Thank you. Učíte? No thank you, já ho mu jenom ukazuju. <laughs> I will only show you. before we start, to make sure we never met before and then we never had a conversation about this magic. Než začneme, aby bylo jasno, nikdy jsme se nesetkali no. a neprobírali jsme tento uh, trik předem. Absolutely right. Swear Jo. Slibujete? Jo, můžeme to přísáhnout. For this trip, your decision is very important. Vaše rozhodnutí je velmi důležité pro mhm. toto kouzlo. Everything could be changed depends on your decision. Na základě no. vašeho rozhodnutí se vše může změnit. So you gotta have a three decision. First decision, have a choose one object of them. Mhm. Budete muset udělat tři rozhodnutí. To první je vybrat si jeden z předmětů před sebou. Ano. Okay. <laughs> Think carefully and then pick one of them. Dobře si to rozmyslete. A no, mám celkem i I'm finished with it. Pick it. Vyberte si ten předmět. Uh mhm. -huh. Vezměte ho. All right, so hold it, put on your hand. Položte si ho na dlaň. No, to dá. And then I will give you, I will give you a chance. You can choose this phone on my hand or you can stay there. Teď si můžete vybrat, jestli si ten telefon chcete nechat u sebe nebo ho dáte na moji ruku. It's your decision. Rozhodnutí je na vás. No co, co bude dál, jako, no? What will be next? It's secret. To je tajemství. No, to je na hovno tajemství. you want to keep it or you want to keep Celý it? bych hrál také na tu ruku. What if I put it like this? Where Kdyby is si your tam decision? taky. I, I keep holding it. <laughs> I will tell you the secret later. Jo, Řeknu vám to tajemství potom. později. Dobře, tak eh, můžu mu to dát takhle na Put ruku. All right? And then you still have a two object. Mhm. Ještě jsou tady dva předměty. Ano. Pick next one. Vyberte si jeden z nich. No, You sure? Jste I'm jistý? sure. All right. This one put on your hand položte si to pero na ruku. To už si můžu nechat na svý ruce. All right. And then last one, put in your pocket. A ten poslední předmět si dejte do kapsy. No, to jsem dopad teda. jsem přišel za 50 korun eh, It's very nice magic. Hmm. Nádherné kouzlo. <laughs> že, ah, right. Jsem radím, jsem už zvedla nálada, no. Very happy. Mám velkou radost. Chápu, I see. I understand. right. For making cleaning, so you had the order decision, right? Aby bylo jasno, vy jste učitel všech na no, já vím, no, I know. Yeah, yeah, I know. And even I gave you the chance to change it, right? Aha. Dal jsem vám možnost změnit to rozhodnutí, je to tak? Are you happy with this? Jste spokojený s tím rozhodnutím? <laughs> Malinko bych to zmienił. If you want, you can change it. Můžete to změnit, pokud no, no chcete. No, You want to stay? Chcete to nechat takto? No, no. Ne, ne, ne, já bych to změnil. Let's change it, let's change it. You can change it. Tak do toho. Tak, tady máte tuštičku. <laughs> Very nice pen. <laughs> Moc hezký pero to je. Hezká tuška je to. He's not the best audience for the magic. Nejste úplně nejlepší figurant na tady to kouzlo. Alright. So he changed it, but maybe you will regret that you changed it. So I'm gonna give you the last chance. You can change or you can stay. This is the last chance. Rozhodnutí jste tady změnil, ale možná toho budete litovat. Máte poslední šanci si to rozmyslet. You're gonna stay, right? Zůstáváte u tohoto rozhodnutí? Yes. All right. Are you guys ready? Jste připraveni? You ready? A vy jste připraven? So before the show, I told you I brought something for you. Ano. Řekl jsem, že jsem vám něco přinesl, než jsme začali. Ano. Because you're the host. A jste moderátor totiž. Ano. And then I told you I wrote script for you. Jo, Řekl jsem, že jo. mám pro vás scénář. Ano. Can you check my script and then read it? Můžete se mi podívat do scénáře a přečíst, co je tam napsáno? before you read it, are you sure with this decision, right? Ještě než to přečtete, jste si jistý svým rozhodnutím? Absolutely. Right. Můžu to přečíst? No, no, no. On your hand. A můžu to otočit? Read it. Přečtěte. Telefon je na mé ruce, fix je na vaší ruce, mince je v kapse. even, I even gave you the chance, right? Jo. Dal jsem vám šanci. Ano, já vím, a musíme vysvětlit, opravdu jsme si nic nedoblouvali. But this is just warm-up. Actually, we brought something really, really great. To byla jenom mhm. zahřívačka, přinesli jsme něco lepšího. Mhm.